Ik ben Joost Gerels. Eh, ik eh, werk hier ondertussen een kleine vier jaar aan de VUB. Dus ik werk aan de cyberexpertise, waarmee we nu gaan eh, deelnemen aan de cyberland. Het is, is een heel nuttige richting, denk ik. Het is niet alleen het, de uitdaging van een, een elektromechanisch ontwerp te werken, dat redelijk complex is, maar ook het feit dat je iemand, dus de mensen die een amputatie ondergaan hebben, de mogelijkheid bestaat dat je die daarbij kunt helpen, is, dat is heel aangenaam. Dat heeft verschillende functies. Eerst en vooral is het een mooie gelegenheid om te tonen waar, we hier mee bezig zijn aan de VB en eh, welke technologie dat we hier ontwikkeld hebben of aan het ontwikkelen zijn. En het is ook een mooie push, denk ik. Eh, dus het geeft de technologie, of dat is toch de bedoeling, een push in de goede richting. Eh, los van het feit dat we ontwikkelen hier eh, mooie prototypes, maar het geeft ons een gevoel, het geeft ons een beter gevoel dat de technologie effectief voor iets nuttig is. Dat, en, en, ik denk dat dat ook effectief het geval is. We zien dat hier nu aan de testen die we doen. De, de, feit dat, dat eh, mensen met een amputatie op een normale manier een trap kunnen nemen, wat dat ze met hun eigen prothese niet kunnen. Dus dat, is een mooi, eh, mooi doel. In het geheel is het een mooi initiatief om de, de technologie verder te pushen, dus uit de labels te duwen en echt meer te gaan luisteren naar wat de mensen nodig hebben en ook de technologie daarop af te stemmen. Ik verwacht dat we eerst en vooral kunnen aantonen daar wat we al kunnen bereiken nu met, onze, met de technologie die we ontwikkeld hebben. En eh, dat we kunnen tonen dat we nuttig werk verrichten. we krijgen nu die feedback al van de, van de mensen die onze prothese getest hebben, maar als we echt zouden kunnen tonen, dat zou mooi zijn. Ik denk niet dat we naar daar gaan om te winnen. Ik denk ook dat we weinig kans maken. Misschien moest ik dat niet zeggen. <laughs> Nee, ik, eh, mijn vrouw is momenteel hoogzwanger, dus eh, ik denk dat het veiliger is eh, dat ik naar Zwitserland afreis.